Manoloren historia tragikoa. Manolo gure adineko mutil bat izan zen. Bera eskolara zi egunero. Bere mailan ezertzen zen eta lagunek zituen. Etzerako lanak bidaltzen zizkioten, nota honak eta nota txarrak ateratzen zituen. Ikastetzean popularrenetariko bat zen. Lagun mordoa zituen, denek izan nahi zuten bera bezalakoa. Batzuek bizitza horri perfektua esango liokete. Beste batzuek gehiagizkoa zela pentsatzen zuten. Baina gu bezalakoa izan zen, hori ez da ahaztu behar. Manolo pertsona bat zen, agian ez zeukan hainbeste diruetan eskalagun bat, baina bizitza normal bat zuen, ez zeukan inongo arazori. Familiarekin giro osona zeukan, ez denok bezala. Dena zioak ondo, aita bat, ama bat, txakur bat eta aizpatxiki bat zituen bera itzoiten, etxera naiz iritziko zen zain. Baina egon batean ez itzuli. Suizidatu egin zelako. Edo nori gerta dakioke, zuri ere, eta zure esku ere dago hauek iditea. Inorkez zuen Manolo lagundu egun horretan, baina jakin dezazula zuri edo zure inguruneko bati gertatzen bazaio bide gehiago daudela. Laguntza eskaini dezakezu, eta laguntza eskatu dezakezu. Gauza gehiago egin daitezke bidearen amaiera iritsi baino lehen. Buruaz beste egitea gure eguneroko bizitzan oso gertu dago. Eta orain hasi gara ikusten, orain hasi gara interbideak bilatzen. Mundu honetan denak, arazo guztiak daukate konpondide bat, eriotxak izan ezik. Alegin du Manolo bezalako personak laguntzen. Alegin du inok merezi ez du eriotxa horrekin amaitzen. Denok egin dezakegu beti zerbait.